السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا معلش اخوان عندي مشكلة في الحلق وكذا التهاب فدعواتكم المهم آه بنزل رابط انا في ال description و اوه fucking company كاكوغو <laughs> Is it ready? Can we begin? لوكاس يلا التصوير مرة جيد <laughs> I can't help it, man. We've got work to do. Ethan. فدعواتكم يا اخوان آه، غير كذا في رابط بينزل حق العاب حق العاب القناه طبعا اتمنى يعني تخشون الرابط تحملون اللعبه من الجوال لمده نص دقيقه بس حملها واحذف امها عشان تدعمني يعني ما راح ياخذ منك ثلاث دقائق ما راح كريس يرد هيلو He's alive and well considering. And Lucas Baker, right now he's our only link to the connections. هذا بعد الأحداث. أتوقع أنها بعد الأحداث حقت ال الزبدة أنا يمكن ما أتكلم كثير ف يعني السموحة والعذر أنا ما كنت أنزل الحلقة أصلا بس قلتولي كثير نزلها نزلها يا محمد ف ما قدرت يعني قدرت ارد لكم يعني طلب المهم حمل اللاب ليجيك على اذنك امم امبريلا كوربس كوربس All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact. But apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. Yo. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. اتوقع اني بنقذهم هذول. هلا بالسلاح هلا بالشات هلا بالشات اوه والله جيد الشتقن ابلع ابلع ابلع ابلع حرك Any idea what Lucas is up to down here? حرك We're still analyzing the data. اه في شيء هناك؟ آه ما ادري. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. ممكن هذا المكان اللي كان فيه لوكاس. ايثن ايثن اه اوه هذا الجنود. لحظة آه، فات الأوان على وشو؟ لحظة في شيء بحلقة أوه Oh, I wouldn't do that if I were you. oh boy, Lucas. Now you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and. Uh, Lucas, stop! Oh! boy, it's <laughs> good. now here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. But you know what? Oh, the same goes for your little soldier brains too. Adios Muchachos. <laughs> Fuck! دايم I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. هذا Keep الشيء an eye قاعد on your ينزل oxygen من tank to be safe. هذا الاكسجين اللي قاعد ينزل اوكي انا ماني ماني ماني قادر اشوف شيء اصلا ما عليه يا اخوان انا اعتذر اذا كان صوتي مزعج نوعا ما There's no time. I don't want to give that asshole a head start. إلا أنه. Understood. Just be careful. يوش يتدوم مكوي. ابدا. ابدا. لا حول ولا قوة. افتح يا سمسم ابوابك هيا هيا اوه Chris, we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit him? <sighs> Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a lot lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure, whatever. اوكي هذه ال مم، باب احمر او جراج احمر هنا وش في اه هذا المخزن عملة معدنية خلنا نخش هنا نشوف احمر يرود <laughs> فمن زمان انا على القناة و... <coughs> ايش هذا اللي عملة نقدية ياي مدري عملة اثرية ايوه من هذا كلب هذا واحد من الجنود هذا الجندي الثاني ما في كي دايم اوكي يبينا ندور المفتاح اتوقع افتح آه، توقعت اني يمديني اطلع من هنا آه. عجبتني حركة الألوان لما يصد كذا يعني جيدة نوعا ما أيوه ايش في هنا اوه ابدا ابدا اعطنا الاسلحة قنابل ما في افتح الباب آه اوكي مفتاح في شيء هنا عتلة اتوقع اذله اذله هو يا ليل هذا هو المفتاح اوكي هذه القطعة الأولى وين الثانية؟ رايت ترس وينها؟ اوه اوه اوه اوه لقيتها والله الشتجن هذا مجنون ركب ركب ركب تخسي تخسي من هذا يو بوي طلع لي لواش كبير ابلع Please tell me what I'm looking at. ابلع. ايش في ام ذا؟ هي وصلنا له بتاع الزنزانة Everything's all right now. هاي That's just what he wants you to think. I'm just the bait. وقعت في and You fell for it. الأحا What? ايوه Shit! Take the filter. On my mask. Hurry. Or you'll Filter. die! الاكسجين حقي بيموت على اي حال اوه سو يا باي خسي دايم وش ذا يو هذه عينه Fy hynna, garaj e. ¿eh? Just remember we need him alive, Chris. Eh. Yeah, yeah. Cadw hynna. Open the door. Cameron should allow you to take down the new white mold variants. Good. انا ما ادري وين في الظلام اصلا <clears throat> اوكي هذه وشو القدرة على حلو اتوقع اللي خذيته هو اللي يقوي السلاح ويمديني مثلا احط سم على الاشياء اللي ما تموت هذه يسار يسار والله وش ذا يول افتح هلا بالصناديق هلا ثالث وين؟ اه طحت اوكي خلينا نخش الجراج الاخير هذا ما عندي عملة نقدية يعني كافية اوه الاشياء الارضية هذه اذكرها بالشريط تطلع بخار و يعني زي كذا Oh. جميل ما لي اخوان انا اعتذر لاني ايوه وش ذا المكان اسمع اصوات اوه لا يقول لي يقول لي ان هذا لغز بعد يتقفل شيء ولا آه في مفتاح بهلوان هم واضح انه يحب الالغام تيكي تاكا قصدي ببساطة تيكي تاكا ايش دخل نلعب كورة Hey, you okay? لا حول ولا قوة Hang on, I'm coming I'm coming home مادو ميكلسون <laughs> Fuck! I see. Yeah, dude. hey, you okay? الحين اتوقع اني عرفت Hang on. I'm coming. You still with us? Uh, yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we had been left behind. I think I think we can get out this way. psycho. Not sure what's worse, him or those things. uh, we gotta get out of here. أخيرا أنقذنا أطلع فوق. We can get out up through there. Oh, fuck. You gotta be kidding me. You. Fuck! Fuck! Fuck! Get this thing off me! No! هذا الرابع صح؟ ولا الثالث؟ Oh, dealer, dealer, dealer. Yeah, I know, blessed mod. I'm getting real tired playing <laughs> games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. Yeah, boy. You're going to fail, then you are going to die. Okay, we got a situation here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Don't let me down. Where are the canisters? The storage space in the mining work area. Go through the red shutter door. اوكي قتلنا البقرة اخيرا هرج ادفع <clears throat> هذا النترجين بيجمد كل شيء طبعا هو. تشتغل مرة ثانية اوه By what? You alright, Chris? Yeah, I'm fine. I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. Chris, we're showing a room located behind the shield machine. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. got lucky. What do you say? Find out. You won't get any sympathy from me, asshole. fuck up. Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. الحين <laughs> احنا رايحين لوكس كمان لوكس يا هو هنا يا عيال موجود في هذا ال... إيه، اما ما عندي الا طلقه في لغز هذه الدومة طبعا حقت افلين اتوقع اسمها كذا والله ما ادري افلن اطلع الدرج مسوي نايم ها؟ ابدا مسوي نايم لا لا غبي انا غبي 16 سنة العب العاب وانت يعني مسوي نفسك نايم يصير هذا عجبني We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little Evie. A lot of people. الحين اتوقع Your انه friends the بنقاتله connections know about this? They don't strike me as the forgiving type. My business. You let me worry about that. You're about to have your hands ودي اشوف full. كيف بنقاتله اوه معلش يخرب بيته طاح مات I can't. عفا أنا- لا اقوم أنا- لا اصدق No. أ- حرك I don't believe it. Believe it. It's over. <laughs> No. No way. Just shut up and accept it. Lucas. <laughs> اخرس وتقبل الامر Love that, wouldn't you? <laughs> Oh boy. We've got a situation down here. Tell me something I don't know. You're going to need to proceed with caution. Extreme caution. Oh, that's different. Like I haven't been since we got here. يعني ما ادري خلي هذه قاعد تفقس ما سوى شيء ولا حرقها ولا نوعا ما ريزدنت ايفل حيث القرافة قرافة الأشياء اللزجة fight. Oxygen supply station ready for service. على اذنه ديباك ديباك <laughs> ابطال والله يو قاعد يخرخر جيم اوفر game over boom أصبح هباء منثورا stop it. You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can... Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but... From your river. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. then <sighs> I'm out of here. يلا البيكر فاميلي على العموم كان معكم محمد قناة اوبا ايفي subscribe like favorite share اشترك اذا ما كنت مشترك بالقناة وخش الرابط حمل الالعاب و... يعني ادعوا لنا بالشفاء ان شاء الله السلام عليكم معليش اذا كانت جودة الفيديو والكومنتري يعني مو بذيك الدرجة هذا اللي قدرت اسويه